ар бир кыймылдуу дене кинетикалык энергияга ээ кыймылдуу абанын шамалдын кинетикалык энергиясы флюгерди шамал турбиналарын канаттарын шамал турбиналарын айлантат шарабаба экваторунун кинетикалык энергиясы бузула турган имараттарды бузууга жумшалат бул машинанын иштөө принцибин моделде карап көрөлү бир деңгээлде бекитилген ар түрдүү массадагы шарларды бирдей бийиктикке буруп кое беребиз массасы чоңураак топ брусокко тийгенде аны ордун бир топ аралыкка жылдырат бул дененин массасы канчалык чоң болсо анын кинетикалык энергиясы ошончолук чоң болот дегенди билдирет эми эки окшош топ ар кандай бийиктерге бурулду чоң бийиктиктен кыймылдаган топ жогорку ылдамдыкка ээ болуп брусокту андан ары жылдырат бул кинетикалык энергия нерсенин кыймыл ылдамдыгына көз каранды экенин билдирет ошентип кинетикалык энергия нерсенин массасына жана анын ылдамдыгына көз каранды